Internet és un espai global de comunicació on hi conviuen moltes llengües. És important que configurem el nostre navegador en català. Així, contribuïm a fer créixer la presència de la nostra llengua a la xarxa i facilitem que hi hagi més webs, serveis i aplicacions en català. A més a més, navegant en català, entrarem directament a la versió catalana dels webs multilingüe i les instal·lacions de software en català seran més senzilles. Per què és important navegar en català? Perquè així més empreses veuran que el català esdevé un idioma rellevant per als cercadors i per als administradors web i apostaran per generar productes i continguts digitals en la nostra llengua. D'aquesta manera aconseguirem que el català segueixi sent un referent internacional a la xarxa. I com ho faig per navegar en català? És molt fàcil! Només has d'anar a www.navegancatalà.cat Allà podràs configurar la llengua del teu navegador amb un sol clic. O, si ho prefereixes, t'hi expliquem pas a pas com canviar aquest paràmetre. Si tens un lloc web, també pots contribuir a difondre el missatge instal·lant-hi el Giny, una barra que informarà els visitants de com navegar en català. D'aquesta manera, tu també contribuiràs a tancar el cercle de la navegació en català. Navegues en català? Si navegues en català, també sumes. navegaencatalà.cat Una iniciativa de la Fundació.cat